Samung aoto panjang cantik padut Dinas samasatsaksina bulan halusan potongsaksinak bentang berbanan aya kasono aya Kare aya ka ayakannya nggak bagi rasa bunga yang makanang ayaah kasono aya taksta aya ka ayakannya nggak bagi rasa bunga yanggang Dina pada pada kedaji pulang Silihu Silih silli jaki na karena arah lubang karena lungtung karena jarak salah pula dubikan rasarena karenauhukura amarah lubang karena dijangges pagar sisi laut panangan di canteges page kap pada padat kenyanyi ulang sinisu siihasiih jadi ngade asiannya ngadeken arti deannya rubka rasakanresta karenaturur apa lupakan letung karena jalan salah pula rubka rasakanresta karenaturuku amarah